Panjat, panjat, panjat, panjat. Oh, betul, betul, betul. Cepat, cepat, cepat, Weh! Wow! Ah, ah, ah, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Wow! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool. Hello, Assalamualaikum guys Bersama saya lagi Danish Syam Dan hari ni kita akan sambung lagi Game kita Outlast Part 2 ya. Yeah. Okay, let's go Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat Masuk, masuk, masuk bosku Belalah. Aduh, asal kau ada lagi. Ada lagi. Dah blind. Okay, cantik. Oh, beti aku dah kutip. Dia lupa. Sekejap. Sekarang ni kita dah kena buat. Alamak, dekat depan kita je, guys. Aku nampak dia. Aku cari apa, siah. Wait, wait, wait. Aku kena belah, belah. Nak pergi mana ni tu? Dia datang. Okay, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Cepatlah gila. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Kan lah. Oh, terlupa ada satu lagi. Cepat. Hui. Dia datang. Ma mampus aku. Weh, weh, weh, weh, weh. Tolong bla bla bla bla bla bla. Cantik, cantik, cantik, cantik, cantik, cantik, cantik. Open, open, open. Mana, mana, mana? Oh, bateri. Aku rasa dari pintu tu tau Kat sini Aku dah keliru tu tempat dia Eh Ha ni Boy Buka buka buka Hello Eh Wow bateri lagi Untung aku hari ni Oh sini Terbaik Sekarang kita hanya perlu tekan butang tengah tu Wait a minute are you? Hmm, bagus, bosku. Buat bagus. Bagus. Dekat sini, Sia. Cepat-cepat, bela, bela, bela, bela. Mampus aku. Bela lah, pakcik. Ay, aduh, asal dimasuk, Sia. Sia. Dia cari aku, dia cari aku. Yes, dia dah Cepat, cepat, cepat. Ah, dia dah blah, blah, blah, blah. Sekejap. Yes, button. Yes. I see. Sekarang ni hanya perlu keluar je kan. Run. Bless. Cepat, gini cepat. Aku pergi mana ni? Oh ni. Jalan, jalan, jalan, jalan, Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Yes. Kita kena pergi bilik yang yang semalam tu. Security tu. Sorry guys, tak dengar suara aku sebab hujan-hujan, hujan. Rezeki Allah. Okey, masuk. Eh. Baik. Wow, oh, apakah? Fuh. Aduh, dia cucuk pula masa ni. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to But you can't leave. Not yet. Apa sih? Not yet. Ini botak tadi kan? Wait a minute. Hah? Aku kat mana ni tu? Aku kat mana? <coughs> Penjara ke? Oi, salik. Dekat mana tu? Serius aku tak tahu kat mana ni. Okey, ada kamera. Kamera tu still ada oh sebab nanti gelap kan. Eh. Ini penjara kan? Tak ada apa-apa pun. Nak keluar macam ni ni. Oh, oh terkejut aku. Ada botak mana siap. Eh, terima kasih dah selesai. Eh, hilang dah. Merli bapak ni. Ha, jam sikit. Jam sikit lah, aku tahu ni. Pakcik. Bapak Gelisha Oh nyanyi orang bogil guys Korang boleh nampak tu, Dua, dua ekor anak bogil ha, Cakap cakap Pukul lagi Apa sia Pakcik uh, ah, Jangan keluar mana Buka buka buka Tak boleh Pandai Kita kat penjara kan Buka buka buka buka Ada jalan yes cantik apa? Ah. Dia apa tu? Hei, mana jalan? Oh, terkejut aku! Tak kenapa siap. Kena ambil apa? Kena ambil apa ni? Kena ambil apa ni? Gila. Oi! Sekejap, kena ambil apa sih ya? Sekejap, aku tak faham. Pergi tempat tu. Oh. Okay, okay. Okay, okay. Alright. Eh, pergi mana, pergi mana, pergi mana tu? Tak ada jalan. Oh, betul lah. Ini tempat tadi. Ni apa sih ya? Apa benda ni? Asal ramai sangat bogey ni? <coughs> cepat, cepat, cepat, cepat. Let's go. Oh bapa. Kejut aku. Apa ni ni? Tengok objektif. Easy. Cepatlah. Okey, cantik. Cepat cepat cepat. Kena ikut darah kan? Sebab ni, part ni aku tahu dah. Kena ikut darah sampai atas. Kalau awal last ni main online aku suka. Ui, Pakcik Wih Tulang gila pakcik ni Pelik aku Oh pak ni aku tahu susah gila Kita, kita kena pergi macam ni Sehingga aku pak ni memang uh, Jam sikit banyak Ah, uh, pakcik Gimana, bagaimana? Gimana ni? Sorry. <coughs> oh. Just shut up! Bapak dia. Hui. Darah habis. Ah. Uh, kita kawan, kita kawan. Kita kawan. Hui! pukul aku terus. We are friend. Okay, get faham. Kena diam, kena diam. Apa? Ganas gila pakcik tu. Ada bateri tak? Ha, baik, baik. Bateri, bateri. Cepat, cepat. Ha, tu pada dulu pakcik. Okay, pakcik tu baik. Tak dibuka. Oh, guys. Nanya aku tak ready, guys. Pak ni ada jam sikit tu. Serius, guys. Hello. Wei, tak ada pun. Hmm, dia datang guys. Cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat. Cepat lagi le. Cepat cepat cepat cepat cepat cepat. cepat cepat. uh. Mati aku. Oh, bapak dia. Aduh. Mampus aku nak ai nak ai nak ai. Bunuhlah pak cik. Bunuhlah cepat gila. Hmm. Aduh. Dah pacik ni lembab. Aku kena buat apa sia? Kembali. Aku okey ada pasir biru. Okey nampak cantik. Cepat lah. Okey okey aku faham. Kita pergi next. Sebelum tu kita kena sorok. Tak ada pun botak pun datang hari. Aku pelik ya. Sebab aku lari laju kot. <laughs> Mana ni? Di mana botak itu? Aku dah tekan. Okey, dia datang. Wow. Wow. Mari sini, mari sini. Datang sini, datang, datang. Uh, uh, uh, uh. Tak datang. Cepat. Jangan lambat, lambat. Adakah dia dah keluar berambus lah. Ush, ada lagi. Terkejut aku. Terkejut mak ai. Okey, berambus. Berambus. Kat sini ada bateri tak? Bateri ke apa? Hui. Terkejut. Sekejap, sekarang ni kita kena pergi mana ni? Pergi, aku rasa kita kena pergi tempat tadi lah. Hui. Bapak dia. Hui. Hui. Hmm, Bagus bagus guys dia datang lagi dia datang lagi dia datang lagi dia datang lagi dia datang lagi dia datang lagi dia datang lagi apa san tu cepat cepat cepat cepat cepat hmm uh selamat aku uh Okay, let's go location next location boleh buka Wuih Dek, kambing Woi, bogil. Kau ajar betul. Okey. Kita kena eh. Yalah aku nak keluar ni X. dan kau naik asan. Bapak susah tu. Cepat cepat cepat. Cepat cepat cepat. Jangan lambat-lambat. Kita tingkap kan. Sebab aku termasa rekod aku rekod hari ni juga. Gimana ni? ni gemuk tu kan Sehingga aku aku rasa kena cari kunci Ah Haa betul lah ada kunci Pick up Jom let's go Wih Cepat cepat cepat cepat cepat Aku betul-betul minta maaf guys Sebab aku pakai headphone pun boleh dengar lagi apa Bunyi hujan So minta maaf Okay kita pergi mana ni Kena cut kan Cepat lah Wih Dia kejut gua So kena pergi mandi ni Ni objektif Teruk dia showers Boleh tak Patut lah memang dengar Teruk dia showers apa benda tu Oh kasi dia hujan kat, dekat rumah aku hujan cepat. Oh Cepat cepat cepat Di mana ni Hei eh! Bapak dia. Two hours later. Lepas lah. Hui, bapa. Aku cuba cubalah pun. Rupanya kita kena eh, sebab ada tingkap lagi. Gimana ni? Bapak. Dah, dah. Bagaimana, bagaimana? Open. Di sini ke? Tak, aku confuse tu tempat. Ha. Ah. Wuih, terkejut aku. Terkejut sia. <coughs> Bapak dia, apa peti ni sia? Hai yo, apa kat ini? Game apa ni? New editif. Bapak dia semua new editif. Alamak, Ini lah bang Eh, tak nampak Ha, bagus-bagus Tak, sekarang dia ni. Kasi kena dari situ Panjang, panjang, panjang, panjang Ha, oh, betul, betul, betul Cepat, cepat, cepat, cepat Weh Oh Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, Oh Mati lagi dah dapat lari pada gemuk tu Next kita nak pergi mana ni Ha guys Nak pergi mana ni guys Eh Tempat apa kat ini Patutkah aku di sini Aku rasa kena lalu sini kot Okay, pergi mana, pergi mana, pergi mana, pergi mana Mungkin masuk Alah, bukan. Eh. Ha. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Terkejut aku. Ui, bapak dia. Ui. Oh, penjara. Ni atas, ni atas, ni atas. Ada, ada tak, ni atas. Ah, pakcik. Ui. Dah kenapa pakcik tu? Panjat, panjat, panjat, panjat, panjat, panjat, panjat. Naik, naik. Okay. Bagus. Good job. Bapak dia! Huh. Hmm. Ah, thank you, my friend. Terkejut mak. Hah? Gimana ni? Bapak dia hancur saya tempat ni. Kenapa tak belah je terus nak juga pergi. From jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam. Uh, ya, aku nampak file. Okay, cantik. Hui, hidup lagi. Next, kita nak pergi mana ni? Di atas kan? Aku rasa lah. Okay, kita pergi atas. Apa benda siapa tempat ni? Hui. Pada bapak dia ada orang. Hui. Hui. Terkejut aku. Okey. Hui, apa benda ni? Hui. Hui. Hui, apa ni? Aduh, semua jam sikit ni. Aduh, terkejut mak. Eh. Mana? Tak, tak. Terkejut aku, Sia. Terkejut still ada jalan ah uh, hidup lagi dah lah dia macam kayu bukan orang tau bentuk dia macam kayu eh asal dia close cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat bagaimana ni Okay, ada ada ajar bawah ah uh, nak pergi situ ke di sini aku rasa pergi darah kot Hello. Somebody. Hui. Bapa dia. Kau buat apa kat sini? Oh, di sini. Okey, okey, okey. Ada jalan bawah tanah, guys. Masuklah. cepat cepat cepat cepat cepat hui oh betul lah Oh, berapa banyak saya jalan dia Aku pening tu awal ni. Dia, kau bayangkan map satu pun tak ada Eh Jalan mana ni Find a way Of the street Hmm, okay so, Sampai di sini saja video Apa, aku If korang suka video aku, korang boleh subscribe and like and share. Dapatkan video ni macam biasa, 60 like untuk part 3. Kita akan jumpa lagi Outlast part 3. Bye. Assalamualaikum. Best.